Right, इसकी कमर की आवाज ठीक है आप پاس بہت عمدہ آیا ہے تو ایک دفعہ تم کرتے ہو تین دفعہ کرنا ہے بیمار بکری Tá, tá. Yeah. Hum, hum. یہ بلی جو ہے نا یہ الیکٹرک بلی Tá direitinho. Yeah. والا پیرٹ ساؤنڈ موزما پیرٹ ساؤنڈ مست ملک اچھا، آپ مجھے بتائیں کسی کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں یہ تو ہمارے سارے بچے چیئر میں بیٹھ گئے ہیں ان سب سب کے کے لیے لیے بہت زیادہ ہے again we are going to start game انہوں کرو ساری کرو 小 <laughs> 轩。